සිංහල තමිල අලුත් අවුරුත්තේ අවසන් නැකත් චාරිත්‍රය අදට යෙදී තිබුණා. නැකතට පැලයක් සිටුවීම අද පෙරබරු හයඇතිස් අටට යෙදනු සුභමුහතිනුයි සිදු කෙරුණේ. නැකතට පැලයක් සිටුවීමේ ජාතික උත්සවය අද පැවැත්වුණේ අගුණ කොළ පැලැස්ස ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේදී. ඒ කෘෂිකර්මාමාත්‍ය මහින්ද අමරවීරගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. නැකතට පැලයක් පලයක් ගෙනදෙන පැලයක් සිටවමු යන්න මෙවර ජාතික පැළ සිටුවීමේ උත්සවයේ තේමාවයි. අපි ඊළඟට සැලසුම් කරේ මාස් කන්න. දැන් අපේ බලාපොරොත්තුව තමයි හෙක්ටාර් එකට ලැබෙන වීයස්යන වැඩි කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙළ සකස් කිරීම. වගා කරන්න පොහොර ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. එතකොට අපි ආරම්භයේම දැන් නිවැරදි විදියට ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. යූරියා ටික අපි දැන්ටමත් ගෙනල්ලා තියෙනවා. සානාධාරමිලේ ආකාරයෙන් අපි ලබා දෙනවා වගේම බණ්ඩිපෝර අපි ළඟ තියෙනවා. අපි ගිය වතාවට වැඩිය තව රුපියල් 4500ක් විතර අඩුවෙන් තමයි බණ්ඩිපෝර ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම ගොවි ජනතාවට පෝර ලබා ගැනීම සඳහා රුපියල් 20000ක සහනයක් අපි ලබා දෙනවා. රටින් ගෙනල්ලා අපේ ජනතාවට කන්න දෙන්න අපේ ගොවි ජනතාව සූදානම් නැහැ. ඒ අභියෝගයේ මේ ගොවි ජනතාව බාරගෙන තියෙනවා.